れは挨拶。ありがとうございます。装修前，施工队长要跟楼上楼下的街坊邻居打招呼，送点小礼品。日语叫哀切。